dass ihr dabei seid. Ich bin jetzt im Urlaub und ich mache das Video heute in Venedig. Das ist Venezia in Italienisch. Venedig ist eine Stadt im äh, Nordosten Italiens. Hier wohnen ca. 260.000 Einwohner und die Fläche von Venedig ist 414 Quadratkilometer. Historisches Zentrum von Venedig liegt auf einigen größeren Inseln in der Lagune von Venedig und hier befinden sich 118 Inseln. Venedig und seine Lagune stehen seit 1987 unter dem UNESCO-Schutz. Venedig inspirierte schon Jahrhunderte die Künstler, deshalb ist Venedig eine der beliebtesten Touristenstädte. Alles in der Altstadt ist auf die Touristen ausgerichtet. Und hier fahren keine Autos, nur die Boote. Geschichte. Der Canal Grande ist eine Hauptwasserstraße in der Lagunenstadt Venedig. Sie ist 5 Kilometer lang, zwischen 30 und 70 Meter breit und bis 4 Meter tief. Hier sehen wir viele Boote und Schiffe. über den Kanal de Grande und äh, diese Brücke ist 48 Meter lang. Jetzt bin ich auf dem Markusplatz. Markusplatz ist ein berühmter Platz und Versammlungsort aus dem 12. Jahrhundert mit dem Markusdom als markanter Kulisse. Heute auf dem Markusplatz, italienisch Piazza San Marco, steht Dogenpalast. Das ist eine kunstvolle gotische Palastanlage. Das ist sehr, sehr schön. Und besonders, wenn man aus diesen kleinen Straßen und Gassen auf diesen großen Platz kommt, das ist einfach toll.